नमस्कार मैत्रिणींनो या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे ब्लाऊज साईजनुसार मुंढा गळा आणि छाती आणि पुढचा गळा कशा प्रकारे घ्यायचं आहे ते पहा इथं मी ब्लाऊज घेतलेला आहे आता मेन महत्त्वाचं ब्लाऊजमध्ये काय असतं फ्रेंड्स मेन महत्त्वाचे जे आहे ते एक शोल्डर पहा इथं शोल्डर आणि पुढचा गळा पहा हा असतो पुढचा गळा म्हणजे जेव्हा तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा साईजचा ब्लाऊज घ्या पण मेन महत्त्वाचे हेच असतात आणि हे मुंडा मुंडा किती घ्यायचं पहा हे मुंडा आता हे मुंडा तुम्हाला जर का ब्लाऊजवरनं घेता येत नसेल तर मी तुम्हाला पूर्ण चार्ट बनवून दिलेली आहे त्यानुसार तुम्ही घेऊ शकता पहा हे छाती आणि आता आपण कठोरीचं माप घेतो इथून ते इथं पहा हे कटोरी मेन महत्त्वाचे म्हणजे कटोरी मुंडा आणि शोल्डर असतं उंची तर काय फ्रेंड्स ब्लाऊजनुसार असते प्रत्येकाची उंची कमी जास्त असते तर उंचीचं पण एवढं काही महत्त्व नाही सहज तुम्ही घेऊ शकता ब्लाऊज पूर्ण उंची तर पहा मेन म्हणजे हे गळा रुंदीसुद्धा किती घ्यायचं हे सुद्धा मी तुम्हाला क्लिअर करणार आहे तेव्हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा पाठीमागच्या गळ्यानुसार गळारुंदी किती घ्यायचं ते ठरवायचं असतं जसं की पाठीमागचा गळा जर जास्त खोलीचा असेल तर गळारुंदी कमी ठेवायचं असतं दोन ते सव्वा दोन इंच तर ते सुद्धा मी क्लिअर करणार आहे सर्वात महत्त्वाचं म्हणताना पहा तुम्हाला चार्ट समजावून सांगणार आहे जसं की छाती अठ्ठावीस इंचाची असेल तर शोल्डर इथं साडेचार इंचाचं घ्यायचं आहे मुंडासुद्धा साडेचार ते पावणे पाच इंचाचा घ्यायचा आहे आणि पुढचा गळा हे सहा इंचाचा येतो अठ्ठावीस ते तीस साईजचे ब्लाऊजचे मापे सेम पद्धतीने येतात पाहू शकता इथं सेम प्रकारे इथं लिहून घेतलेलं आहे पहा पुढचा गळा मुंडा आणि शोल्डर अशा पद्धतीने जर का तुमची छाती बत्तीस इंच असेल ब्लाऊजची छाती जर बत्तीस इंच असेल तर शोल्डर पाच घ्यायचं आहे आणि मुंडा पाच ते सव्वा पाच इंच ठेवू शकता त्यानंतर इथं पुढचा गळा हे सहा इंच ते सव्वा सहा इंच घेऊ शकता त्यानंतर आता चौतीस साईजचं जर ब्लाऊज असेल तर शोल्डर इथं सव्वा पाच इंच मुंडा सव्वा पाच ते साडेपाच इंच त्यानंतर पुढचा गळा सव्वा सहा इंचाचा ठेवायचा आहे जर का छत्तीचा ब्लाऊज असेल तर शोल्डर इथं पाहू शकता साडेपाच इंच घ्यायचं आहे आणि पुढचा गळा हे सव्वा सहा इंच घ्यायचं आहे अडोतीस साईज पहा शोल्डर इथं साडेपाच इंच आणि मुंडा हे साडेपाच इंच पुढचा गळा इथं साडेसहा इंच ठेवायचं आहे आणि जर चाळीसचं जर ब्लाऊज असेल तर इथं पहा शोल्डरपर्यंत साडेपाच आणि मुंडा जो आहे तो सहा इंचाचा ठेवून घ्यायचा आहे आणि पुढचा गळा हे साडेसहा इंचाचा ब्लाऊज साईज बेचाळीस असेल तर पहा इथं शोल्डर जे आहे ते पावणे सहा इंच घ्यायचं आहे इथं सव्वा पाच इंच लिहिलेलं आहे चुकून फ्रेंड्स तुम्ही या ठिकाणी पावणे सहा लिहून घ्या आणि मुंडा हे सव्वा सहा इंचाचा घ्यायचा आहे आणि पुढचा गळा हे पावणे सातचा घ्यायचा आहे चव्वेचाळीसचा जर ब्लाऊज असेल तर परत इथं सेम पद्धतीने इथं पावणे सात हे शोल्डर लिहून घ्यायचं आहे आणि इथं मुंडासुद्धा साडेसहा इंचाचा लिहायचा आहे आणि पुढचा गळा इथं पावणे सात इंचाचा लिहून घ्यायचं आहे फ्रेंड्स सेहेचाळीसला मुंढा किती घ्यायचं पहा पावणे सात इंच घ्यायचा आहे आणि शोल्डर हे साडेसहा इंचाचा घ्यायचा आहे आणि पुढचा गळा हे पावणे सात ते सात इंच घेऊ शकता आता सेहेचाळीस ते पन्नास साईजला सेम पद्धतीने येतं फक्त पाव इंचचाच फरक येतो पहा इथं जसं लिहून घेतलं आहे तसं तुम्ही चार्ट लिहून घेऊ शकता पन्नास साईजला इथं सव्वा सहा इंचाचा ते साडेसहा इंचाचं शोल्डर घ्यायचं आहे आणि मुंडा हे पावणे सात ते सात इंच आणि पुढचा गळा हे पावणे सात ते सात इंच घ्यायचं आहे तर पहा या पद्धतीने तुम्ही चार्ट तयार करून घ्यायचं आहे आणि साईजनुसार अशा प्रकारे मापे घालून तुम्ही ब्लाऊज कटिंग करू शकता आता पहा फ्रेंड्स आता छाती जेवढी येईल त्याच्यामध्ये किती ॲड करायचं आहे शिलाई मार्जिन किती सोडायचं आहे हे समजावून सांगणार आहे पहा अशा प्रकारे छातीचं माप घ्यायचं आहे आता इथं छाती साडेआठ इंचाची आलेली आहे आता साडेआठ इंचाची छाती म्हणजे हे पूर्ण ब्लाऊजची साईज जो आहे तो चौतीस साईज झाला पहा इथं चौतीस साईज साडेआठ म्हणजे चौतीस साईजचा ब्लाऊज झाला चौतीसचा चौथा भाग हे साडेआठ इंच येतं आता साडेआठ इंचमध्ये शिलाईसाठी किती सोडायचं आहे पहा तुम्हाला मी लिहून दाखवते चौथीचा चौथा भाग साडेआठ इंच पहा चौथीचा चौथा भाग इथं साडेआठ इंच लिहून घ्यायचं आहे आणि शिलाईसाठी प्लस शिलाईसाठी दीड इंच घ्यायचं आहे दीड इंच तर एकूणच ह्याची छाती जे झाली ते साडे नऊ इंच घ्यायचं आहे पहा शिलाई धरून एकूणच ह्याची छातीची जे रुंदी आहे ते साडेनऊ इंच घ्यायचं आहे जसं की तुमचा अठ्ठावीस साईजचा ब्लाऊज असेल तर पहा आता अठ्ठावीसचा चौथा भाग कसा काढायचा तुम्हाला दाखवते पहा जिथं इथं अठ्ठावीस आलेलं आहे पहा इथं अठ्ठावीस आलेलं आहे तिथं टेप ठेवून घ्यायचं आहे त्याचा मध्य काढायचा आहे पहा पहा अशा प्रकारे अठ्ठावीस जिथं आलेलं आहे तिथं टेप दुमडायचं आहे पहा या पद्धतीने डबल फोल्ड करायचं आहे अशा प्रकारे आता ह्याचा मध्ये चौदा इंच आलं आता चौदाच्या मध्ये काढायचं आहे चौदाच्या मध्ये पहा किती येतं तर सात इंच येतं पहा चौदाचे जे मध्ये आहे तो सात इंच आलेला आहे तर आपली जो अठ्ठावीसचा चौथा भाग इथं सात इंच मिळाला म्हणजे अठ्ठावीसचा चौथा भाग इथं सात इंच येतं पहा मी तुम्हाला लिहून दाखवत आहे अठ्ठावीसचा चौथा भाग सात इंच येतं पहा सात इंच सात प्लस दीड इंच वाढवायचं आहे पहा सात इंच प्लस दीड इंच इथं एकूण साडेआठ इंच आपलं येतं पहा एकूण छातीची रुंदी जी आहे ते साडेआठ इंच येतं अशाच प्रकारे सर्व साईजचं कुठल्याही प्रकारचा तुमचा ब्लाऊज असो त्यामध्ये दीड इंच ॲड करायचं आहे शिलाईसाठी अशा प्रकारे तुम्ही चार्ट बनवून ठेवल्यास कुठल्याही प्रकारचा ब्लाऊज असो फक्त तुम्ही छाती चेक करायचं आहे आणि त्यानुसार इथं मुंढा कठोरी आणि पुढच्या गळ्याचं माप तुम्ही घेऊ शकता जर का तुम्हाला ब्लाऊजवरनं कळत नसेल तुम्ही नवीन असाल ब्लाऊज शिवायला कशाप्रकारे मापे आहेत हे कळत नसेल तर आता पहा तुम्हाला दुसरं इथं समजावते चार फोलवरती पेपर किंवा तुम्ही कापड इथं चार फोलवरती दुमडून इथं घडी घालायची आहे त्यानंतर जेवढं तुमचं छातीचं माप येईल तेवढं तुम्ही इथं घ्यायचं आहे आणि शिलाईसाठी दीड इंच शिलाईसाठी सोडायचं आहे बाजूला पहा जसं की इथं तयार छाती आठ इंचाचे असेल दीड इंच इथं शिलाईसाठी सोडून घ्यायचं आहे चार फोल्ड कापडावरती किंवा चार फोल्ड पेपरावरती तुम्ही घडी घालता तेव्हा अशा प्रकारे तुम्हाला मापे घ्यायचे आहेत तर पहा हे तर मी तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे तर एकूणच हिथून ते हिथून तुम्ही जर का छाती रुंदी पाहिलं तर इथं तुमचं येईल साडेनऊ इंच येईल आठ प्लस दीड इंच साडेनऊ इंच येईल तर अशा प्रकारे छातीचे मापं घ्यायचे आहेत आता पहा तुम्हाला एक दुसरे एक समजावून सांगते फ्रेंड्स आता पहा गळारुंदी गळारुंदी किती घ्यायचं हे फार महत्त्वाचं आहे जसं की पहा ब्लाऊजसाठी पेपराची घडे तुम्ही चार फोलवरती इथं घालायचं आहे व्यवस्थित आणि त्यानंतर पहा आता गळारुंदी खूपच महत्त्वाचं आहे छातीचं माप शोल्डर वगैरे सर्व काही इथं मापे तुम्ही घालून झाल्यानंतर इथं गळारुंदी मी इथं लिहून घेते पहा गळारुंदी इथं पाठीमागच्या गळ्यानुसार घ्यायचं आहे पहा इथं गळारुंदी दोन इंच सव्वा दोन इंच अडीच इंच जसं की डीप गळ्यानुसार इथं गळारुंदी घेणं महत्त्वाचं आहे तर त्याचा व्हिडिओसुद्धा मी सेपरेट बनवलेली आहे गळारुंदी डीप गळ्यानुसार किती घ्यायचं आहे पहा गळारुंदी याला म्हणतात हे जर का परफेक्ट तुमचं गळारुंदी असेल तर तुमचा शोल्डर वगैरेसुद्धा गळत नाही परफेक्ट अंगामध्ये ब्लाऊज बसतो तर इथं सव्वा दोन इंच जसं की साडेआठ किंवा नऊ दहाचा जर गळा असेल तर इथं सव्वा दोन इंच ते अडीच इंच गळा रुंदी ठेवायचं आहे त्यानंतर इथं पहा शोल्डर दोन इंचाचा ते अडीच इंचाचा ठेवून घ्यायचा आहे त्यानंतर पहा इथं मुंड्याची गोलाई देऊन घ्यायची आहे आता पहा दुसरं एक तुम्हाला डाऊट क्लिअर करणार आहे आता छाती वगैरे सर्व झालं फ्रेंड्स आता कमर घेरचं काय तर फ्रेंड्स कमर घेरसुद्धा तुम्ही गोंधळून जाऊ नका कमर घेरबाबत जेवढी तुमची छाती आलेली असेल ही तर साडेनऊ इंचाची छाती आलेली आहे तर खालीपर्यंत सरळ स्लाईन आखून घ्या कमरेपर्यंत कमरसुद्धा साडेनऊ इंचाची घ्या काही हरकत नाही तुम्ही नवीन शिकत आहात हळूहळू तुमच्या लक्षात येईलच कमर घेर वगैरे कसं घ्यायचं ते कारण पहा जर साडेनऊ इंचाचाच कमर घेर तुम्ही जर घेतला तर हा जो टक्स पॉईंट आहे तो आपण शिवतो तो ह्यामध्ये एक ते दीड इंच कापड जातं जसं की छातीपेक्षा कमर घेर हा लहान असतो पण हे टक्स पॉईंट शिवून घेतल्यानंतर इथं बरोबर होऊन जातं त्यामुळं गोंधळून जायची काहीच गरज नाही सर्वात मेन आणि महत्त्वाचं म्हणजे हा चार्ट तुम्ही आता लगेचच लिहून घ्या आणि ह्याप्रमाणे ब्लाऊज कटिंग करा आणि शिलाई करा परफेक्ट ब्लाऊज येतो तर फ्रेंड्स आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडेस लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा